hallo allemaal. Eh, het is wat laat, sorry daarvoor, maar dit is dus mijn eh, reading voor de maand juni. Ehm, wat mij meteen opviel was dat eh, het thema van deze maand in het algemeen is dat we ons veel naar binnen moeten keren. En dus meditaties, meditatie gaan en werken aan onszelf en eh, innerlijke rust vinden. Geduld hebben. Dat eh, deze vier kaartjes die ik heb getrokken, dat die wel eh, voor een deel dezelfde boodschap brachten. Dus naar binnen keren. Ehm, hier bij deze prachtige de, de windvee staat dus ook bij, stond bij geschreven. Dus ehm, ja, op, de, op onze gedachten letten. En dat onze gedachten zuiver zijn. Dat was eigenlijk de belangrijkste boodschap die, die deze ons brengt voor deze maand juni. Dan heb je hier ook nog eh, de, de gouden oranje draak. En eh, daar stond ook bij van eh, dat, je, dat we wel een strijder kunnen zijn, maar dat we ook eerst aan onszelf moeten werken. En dat we dan eh, op een vredevolle manier dus een, eh, een strijder kunnen zijn eh, voor het hoogste goed natuurlijk. En dan heb je hier de, een, een, een prachtige eenhoornkaart die ik heb getrokken voor jullie. En hier staat dus duidelijk geduld op. En eh, ja, de korte boodschap hierbij is, wacht even voordat je tot actie overgaat. Geloof dat er een goddelijke timing bestaat, wees geduldig en speel terwijl je wacht. Dus ook gewoon geduld leren hebben en eh, ja, het is gewoon eh, in jezelf keren. Eigenlijk ook weer wel dezelfde soort boodschap. En dan de, de meester Boeddha kwam ook naar voren. Meester Boeddha. En uh, ja, dit is dus ook een heel duidelijke boodschap. Eh, meester Boeddha staat ook heel erg voor een meditatie in meditatie gaan. Je in jezelf naar binnen keren. En uh, ja, dus in jezelf, uh, op, op, in jezelf antwoorden gaan zoeken, in jezelf rust gaan zoeken. Dat is ook heel erg interessant. Dat is ook eigenlijk hetgene waar ik nu dus ook in het algemeen mee bezig ben. Al iets meer dan een maand trouwens. Dat ik wel echt de drang voel om mij meer tot me, in mezelf te richten. En eh, rust in mezelf te vinden en zo. <laughs> Dus dit eh, was mijn reading voor de maand juni voor jullie een beetje later dan eh, ik normaal doe, maar dat is omdat ik zoveel mezelf naar binnen keer tegenwoordig. Maar ja, ik heb net op de reading voor jullie kunnen doen. Heel veel liefs, eh, heel veel liefs van mij.